Колбаса свиная, полукопченая, чесночная. Натуральные оболочки. Коллагеновые оболочки. Упругая. Ароматная. Вкусная как делается, смотрим. Thank you.

Okay. Thank you. Yeah.